Shaya Narad Puri সুন্দর কণ্ঠে তোমার ইসলামের সম্মদার কে সুন্দর কণ্ঠে তোমার ইসলাম ইরানে ফির জিন্দাবাদ শাহর শায়নায়ক ইরানে ফির জিন্দাবাদ শাহর শায়নায়ক বস সবে সৌরা জাগর বেরকে দিচ্ছ গৌরে জন্নতেরি রাজ প্রসার গাকে বেরকে দিচ্ছ গৌরে জন্নতেরি রাজ প্রসার সার সায় নায়ক পুরি পীরানে পীর জিন্দাবাদ সার সায় পীরানে পীর জিন্দাবাদ ज़िंदम बाबा दुख भेण न बी प्रेम में पुरसार प्रेम बाबा पुछ میں يتجلى الغيب ما يسقيني تهستري أبحار شاد شاد جزتي تصدق بيبيك تمر نور بلد أريد أجر شمع جغتم هي داري ترجمة أريد أجر شمع جغتم பொருள் பிரானே பிரிந்தாபார் சாஹன் சாயே நையர் பொரி பிரானே பிரிந்தாபார் தயர் நை பிரிந்தாபார்